السلام عليكم وعليكم العبد يا خير البشر من حن إليه الشجر أحمد يا خير البشر من حن إليه الشر من حن إليه الشجر أحمد يا خير البشر من حن إليه الشجر حبيبي رسول الله قد غطى نور القمر حبيبي رسول الله قد غطى نور القمر قد غطى نور القمر صلوا على خير البشر يا حبيب الرحمن يا سيد حبيب الرحمن يا سيد بوصال المولى الودود وجنى جنات الخلود مهرها قلب شكاو وجنى جنات أحمد يا خير البشر من حن إليه الشجر أحمد يا خير البشر من حن إليه الشجر حبيبي رسول الله قد غضب غطى نور القمر صلوا على خير البشر ربي أنت المرتجى أنت غفر Rabbi anta murtaja Anta ghaffaru zunub Qalbi talabihi raja Sailan Rabbi atub Rabbi anta murtaja سرى بالأذان في الأقاصي قد قرعنا كل باب قد غرقنا بالمعاصي كان ماضينا بينا سرى في الأذان قلبي طال به الرجاء سائلا ربي أتوب ربي أنت المرتجى أنت غفار الذنوب قلبي طال به الرجاء